Allora, il primo pensiero è un saluto a tutte le persone che sono presenti a Berlino e dove anche io dovevo do, esserci. Mi scuso per questo, per l'impegno disatteso, però eh, veramente vi faccio un saluto con tutto l'affetto possibile alle persone che sono presenti. L'Italia adesso fa parte di quegli stati europei che, che dove si chiudono le barriere, si chiudono i porti eh, perché è un luogo d'ingresso delle, de, del, de, dei rifugiati in pratica. E, e anche Riace sta pagando questa conseguenza, una comunità multietnica nel corso degli anni, poi siamo arrivati anche ad avere su 1500 abitanti almeno 500-550 persone, ci sono state nel 2015 anche di più perché c'erano gli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati. E e poi per delle anomalie burocratiche, per, eh, ta, ta, ha avuto tante forme questa oppressione, una volta economica, una volta giudiziaria, una volta burocratica e, e c'è un livello anche di, di come devo dire, incompatibilità con quelli che sono oggi gli orientamenti anche eh, non solo italiani ma appunto anche europei e, e ogni giorno ci tocca sopportare anche eh, delle difficoltà. Speriamo che tutto possa ritornare, eh, immaginare questa, eh, quello, questo sogno che avevamo cercato di costruire proprio dal nulla, partendo da, da, da, quel, da quello sbarco, e sogno che dimostra che la convivenza tra eh, persone provenienti da differenti parti del mondo, da differenti razze, religioni, e eh, anche Ehm, culture differenti, è possibile. E se è stata possibile a Riace vuol dire che è possibile ovunque, perché qua è una terra eh, di un'enorme difficoltà, quasi ultima in Europa, e semplicemente credo che esiste unica soluzione, eh, quella di fare prevalere il senso dell'umanità, del rispetto degli esseri umani. Spesso eh, Riace è stato un luogo di di, di, di transito, di un arrivo provvisorio, di una permanenza provvisoria e poi il viaggio ricomincia verso gli stati del nord Europa, verso gli stati europei. Questa Europa che doveva essere una unica Europa solidale eh, non è stata così, non è così. Ogni Stato eh, alza le barriere. E, e, ultima l'Italia ma si chiudono i porti. Eh, questa umanità in viaggio eh, praticamente non ha dove più andare e prob probabilmente quando si è, si è in fuga dalle guerre anche bisogna eh, avere la consapevolezza che queste guerre sono, hanno un'origine, sono causate eh, praticamente da, da, da, da quelle parti di mondo dove c'è il benessere, dove ci sono condizioni di vita eh, differenti. Ogni Stato in pratica sta facendo prevalere delle politiche ultranazionaliste, xenofobe e anche di questa destra così pericolosa in Europa. Ogni, ogni, ogni responsabile degli Stati, eh, da Orban a Macron, eh, anche il nostro ministro eh, degli interni si posiziona in quell'area politica, eh, Erdogan in, in Turchia, e, veramente dobbiamo essere preoccupati, ma, ma non eh, con la paura, no? io penso sempre che eh, la democrazia, eh, i valori umani, eh, la, il senso così eh, della dignità, della fratellanza tra i popoli non potranno mai essere scalfiti, sono solo delle parenze della storia che prima o poi eh, ci sarà altro. È una fase eh, di oscurantismo proprio, soprattutto dell'Europa, ma anche di altri stati importanti del mondo, che chiudono le barriere, che, fanno, che mettono in atto queste politiche discriminatorie eh, contro gli esseri umani per fare prevalere eh, questa idea della, che non, non, è altro che un'idea dell'esasperazione dell'egoismo, della, veramente della, globalizzare gli egoismi. Questa è stata la storia di Diaci, questo sogno che io dico è stato possibile e che ha fatto innamorare un regista come Wim Wenders che voleva raccontare la storia immaginaria quando è venuto a Riace un ragazzino gli ha detto maestro vieni a Riace vieni tu lo, ho capito che un ragazzino africano che aveva convinto il maestro a venire per, per guardare con i propri occhi e quando lui viene sta un paio di giorni e immagina che immagina che la realtà super, superi la, la, la finzione. Allora ho detto, io devo, adesso devo raccontare una storia vera, perché non posso correre il rischio di considerare questi esseri umani come clandestini, come illegali, utilizzo queste parole. Loro sono persone che sono in impure dalle guerre e hanno, hanno massimo, devono avere il massimo del rispetto e della dignità umana che è stata calpestata a loro. Un piccolo comune della Calabria, una terra così spesso attraversata da tante sofferenze, ha trovato una, una soluzione banale ma migliore. Probabilmente la gente viene qua non per osservare un'opera eh, che si vede, ma, ma allora, allora, io mh, mm, do questa interpretazione che avere accolto delle persone in fuga dalle guerre, dalla miseria, dai drammi dell'umanità, dai lager libici, in, in un'epoca in cui prevalgono i campi di internamento, in cui prevalgono questi odi razziali, allora questa piccola comunità è come se è l'opera pubblica più importante, più preziosa che abbiamo potuto fare. E queste opere così, secondo me, non conoscono rovine. Ecco, questo è il messaggio che voglio, voglio trasmettere.